face. Despre asta este astăzi. În dicționar, unul din sensuri este a se desprinde din locul în care este prins. Și astăzi o fată în metrou părea prinsă în legătura cu mama ei, pentru că tot îi povestea unei prietene că uh, uh, mama ei nu-l place pe prietenul ei pentru că are părul lung, mama ei nu-l place pe prietenul ei pentru că, pentru că, pentru că. Și concluzia a fost că nici ea nu-l mai place. Uh, și atunci am vrea să am o forță așa, să o desprind de mama ei, să-i desfac legăturile cu ea. Uh, cred că a desface este a uh, îți da seama că poți fi total diferit de părerile alor tăi. Tu ce părere ai? Ceau!